Saul karepmu ra karepmu karepmu poso karepmu ra karepmu karepmu ora saul sak karepmu ora poso yo sak karepmu Gusti Allah wis ngerti karepmu